Today we're in it for a treat um, in Kashmir and in India when they have their, um, I think cutleries and plates, especially silver, they gotta polish it. This guy out here is here from कहाँ से हो भाई? मैं हाँ मैं यहाँ हूँ दिल्ली से हाँ दिल्ली कहाँ से? दिल्ली इंडिया या but नई दिल्ली नई दिल्ली से मैं नई दिल्ली में थी एक दिन में अच्छा फिर आ गई अच्छा वहाँ पर कैसे रहते हो बहुत बुरा हाल है ना जैसे भी रहते हैं वैसे भी रहते हैं यहाँ क्यों आए हमारा यहाँ काम है ना हाँ। काम की वजह से आए कैसा है काम यहाँ बढ़िया है बढ़िया है पैसा बनता है हाँ है तो सर्दी की वजह से आए इंडिया में बहुत गर्मी है हाँ, ठीक है तो सर्दी की वजह से आए okay these are the plates these are silver now he's going to polish it this is very ancient ancient way you know it's not like they have um porcelain plates or anything so these are the plates this is remember from the Trami the video that I had to delete hi so he's gonna polish this आपका नाम क्या है भाई मेरा नाम है अहमद हैमद बहुत अच्छा नाम है वो कोल है ना उसको कोल बोलते हैं ना वो कोल कोयला कोयला हाँ कोयला कोयला कोयला है सो so, इसको क्या बोलते हैं what do you call bhatti bhatti हाँ दिस इज cotton ये रुई है वो क्या है पंखा ठीक है तो आप उसको घुमाओगे इसमें आग जलाएंगे हाँ ठीक है फिर आग जला के फिर करेंगे कलाई हाँ आपको यहाँ कश्मीर में कश्मीरी कैसे पेश आते कैसे आते कश्मीरी पेश आपसे सही आते हैं सही आते हैं प्यार मोहब्बत से बढ़िया है हाँ वो बहुत अच्छा है और आपका चल जाता है ना हाँ वो बहुत अच्छा You heard that? Kashmir is already kind of poor, but these migrant workers from down south, they come all the way up here because it's hot down there. It's really hot for me still, but it's really hot out there. So, so he's lighting the cotton, now putting on the koala. Look at that. Well, rest in peace, my asthma. <laughs> it's fine sometimes, I guess. Ooh. Engineering. Look at that. Combustion. उसको क्या बोलते हैं इसको कढ़ाई इसको नौ नौसादर हाँ नौ नौसादर से कलेज होगी एशेस वो खाक क्या करोगे खाक से बोलते हैं कलाई कलाई हाँ वो खाक से क्या करोगे उस पे डालेगा ना हाँ। चमक खुलेगी ऐसा बनेगा हाँ। चांदी का बर्तन हाँ ये चांदी है ना सिल्वर हाँ this is chandi silver is called chandi जाओ पानी लियो पानी पानी भी चाहिए कलाई है वो वो हाँ सो वो भी चांदी है उसको क्या बोलते आई मीन थम बोलते इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलोगे इसको हाँ इसको इसको कलाई कलाई बोल नहीं नहीं जो आपने पकड़ा था ना जो आपने फकरा उसको क्या बोले हाँ जम्बूर जम्बूर जम्बूर लुक फैमिली में आपके फैमिली भी करते थे ऐसा हाँ सब किया हमारी बिरादरी हाँ ठीक है बहुत अच्छा काम है ओरिजिनल काम है बर्तन को चाली बनाना हाँ अगर दो साल का भी बर्तन होगा ना रखा हुआ हाँ। तो चाली बना दे ठीक है बढ़िया है बढ़िया बना दे हाँ आपको तो अमेरिका ले जाना चाहिए कनाडा अमेरिका यूरोप क्या क्या बात करते हैं ना हो जाएगी काम ही नहीं होता भी हमें मालूम है यहाँ की तो हालत पतली हो गई है Look at that. Wow. It's silver now. It's polished. MashaAllah. That is magic right there. He's a magician. आप तो जा- जादूगर हो ना वाओ कितना अच्छा हो गई चाय पी लो आप पी लो ना आपको भी पीना है ना आपके लिए बनाई थी मैं तो यही रह रही हूँ पी लूंगी आप पी लो इतना काम किया Bye, guy. तो वो क्या करती जब आप ये करोगे उस उसमें पॉलिश करती है वो ऐश जी हाँ। वो डालते जाके जले ना पड़ता हाँ wow it's like I in medieval medieval ages we will. Good dog, yeah. Okay. गई हाथ लगा के हाथ लगा धुलेगा वो आप हमेशा यहीं पे रहोगे कि दिल्ली जाओगे अब दिल्ली जाएंगे कब जाएंगे बकर पे ओके ईद पे जाओगे ठीक है रात को जाके ना हाँ ठीक है फिर वापस आओगे क्या हाँ फिर वापस आए हाँ <laughs> काम तो यहाँ पे है हाँ आपकी फैमिली है दिल्ली में दिल्ली में है कौन है फैमिली में फैमिली जो होती है मुझे क्या मालूम मेरी तो है भी या नहीं मुझे मालूम नहीं आप बोलो ना आपकी क्या है कौन है फैमिली में यहाँ चाचा चाची फुप्पो फल्ला वल्ला सारी और अम्मी अबू अम्मी अबू हाँ। बहन भाई हाँ ठीक है हाँ। मेरे सिस्टर के हस्बैंड है भाई ही है तो वही तो कह रहे हैं ठीक है वो जल गई प्लेन हाँ बत्तों पे ध्यान करना ओ जल गई it's burnt That's a silver foil he's using. कोई बात नहीं that one got burned. ठीक कोई बात नहीं मैं दूसरा दिलवा दूंगी इसको आप अपना काम करो वो मर जाएगी आप मर हाँ ठीक होगी वो भी ऐसी बन जाएगी हाँ ठीक है Those people work with iron and coal. My goodness, it's so much hot here. I can only imagine Delhi's humid weather. And they still work there like this. आप अगे- अकेले आए थे यहाँ पे कि अपने दोस्त के साथ आए काम अकेले आए। अकेले आए वाओ दुनिया में अकेला है अकेले जाना हाँ बढ़िया बात है <laughs> You come on earth alone and you leave earth alone. So he does everything alone. Now isn't that philosophical? He's a philosopher now. Well, these people are. They're very hard workers. ना चाय नहीं पीता क्यों चाय नहीं पीता गर्मी गर्मी में आज तक के चाय नहीं पी क्या पीते हो जूस पियोगे क्यों नहीं जूस तो पी लो अरे नहीं कुछ नहीं क्यों इत... पहले इतना गर्मी है ना यहाँ पे आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा आप बहुत मेहनत करते हो यहाँ पे कहा रहते हो यहाँ रहते हम हाँ like I know where that is. Seatil means steel. That's how you pronounce things out here. Seal means steel, steel brush. That's what he's looking for. Anyway, meanwhile, you can also get to see, you get guys get to see a Kashmiri house. This is a very typical Kashmiri house right here. Right here. You see that? Not me. The house. Well, it's not much to see that, but these are typical architecture of Kashmiri house and like all around you'll see it right uh, here as well look at the sky there is a pomegranate tree out there and not the, the, those trees right there those are blueberries they also have cherry trees and kashmiri apples very popular in kashmir well this is about it this is a typical kashmiri house that's a typical kashmiri house and that's the Hamid doing his work that's about it Aight. I hope you had fun watching something new so that's the end product look at that shine Ooh, baby shine bright like a diamond <laughs> a silver these are dandelions and that's the maker out there not the maker, the polisher. This look pretty cool. All right, that's it.